Imagine that you were sitting in a, a prison cell. Imagínense si estuviesen en una prisión. you are behind metal bars. Y están detrás de las barras de metal. And you were feeling kind of uh, sad and, and uh, confined. Y se están sintiendo tristes y confinados. And then you had this little soft voice that said, uh, well, look down, reach into your pocket. Y luego tienen una voz muy suave que les dice, Ve y pon tu mano en tu bolsillo. Y cuando buscan en su bolsillo, ven que había una llave. Y escuchan una voz que dice, sí, agarra esta llave, ponla en la cerradura y sal de la prisión. Porque la prisión son los pensamientos del pasado a los cuales nos aferramos en la mente. Pero en una de las obras de Shakespeare, nothing is good or bad, hay una línea que dice nada es bueno o malo, pero pensarlo lo hace así. Entonces es esa historia de pensamientos en tu mente. It's just a narrative that doesn't actually have any meaning at all. Es una narrativa que no tiene ningún tipo de significado en absoluto. Pero cuando tú crees que tiene significado. Tienes una gran necesidad del perdón. Entonces en la lección de el perdón es la llave de la felicidad. Jesus asks us a question. Jesús nos hace una pregunta. He says, what do you want that forgiveness cannot offer you? Dice, ¿qué es lo que puedes querer que no te ofrece el perdón? Do you want love and happiness and joy? ¿Deseas amor y dicha y felicidad? Do you want a quiet mind? ¿Deseas una mente tranquila? Do you want a peace that can never be disturbed? ¿Quieres una paz que nunca puede ser eh, molestada? He says, yeah, forgiveness offers you all of this and more. Y dice, sí, el perdón te ofrece todo eso y más. He says it sparkles on your eyes when you wake up to greet the new day. Dice brilla en tus ojos cuando te levantas por la mañana para darle la bienvenida a un nuevo día. Imagine waking up in the morning and feeling your eyes sparkling. Imagínate levantarte por la mañana y sentir sus ojos brillar. And you can't wait to get out of bed. Y no puedes esperar salir de la cama. Because you have a whole day to give love and share love. Porque tienes todo un día para dar amor y compartir amor. With everyone that you meet. Con todos los que conoces.